Halo Sobat Otomania ini adalah dua modifikasi simple Dari Iksora Bali Independent X-Max Owner Nusantara Modifikasi ini Kita bisa lihat dari wine seal yang berbeda ya Antara keduanya Dan di sini saya tidak akan membahas Modifikasinya Tapi bagaimana kemungkinan Yamaha X-Max facelift 2020 nanti kalau melihat dari beberapa modifikasi Yamaha X-Max mungkin di Exora Bali juga yang sebelumnya sudah tayang di channel ini tentunya juga pendapat bikers dan teman-teman seperti apa harusnya Yamaha X-Max 2020 nanti Oke buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini jangan lupa dukung dengan klik subscribe dan lonceng biar tidak ketinggalan info-info berikutnya ya. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui Yamaha X-Max 250 menggunakan mesin satu silinder 250 cc. Windshield-nya juga adjustable ya tapi dengan manual. Jadi diturunkan dengan tangan. Ada lampu hazard, e LED light, juga stop lamp belakangnya, ada electric power charger untuk ngecas juga sudah ABS menggunakan smart key bantu plus pokoknya digital speedometer juga mesinnya sudah Colgate and hasil silinder pokoknya komplit lah dan belum ada saingan di 250cc saat ini yang satu segmen dengan harga yang mulai 60 jutaan sob Yuk saat ini kita akan memprediksi atau berandai-andai mungkin coba bisa menambahkan di kolom komentar apa yang harus ditambahkan di new facelift Yamaha x -Max nanti. Kita bisa lihat dari belakang dulu ini ada ban dan shockbreaker. Ban mungkin bisa di-upgrade menjadi lebih besar. Sedang shockbreaker bisa ditambahkan tabung jadi sudah dua poin. Kita tahu bagaimana NMAX yang di facelift dengan menambahkan sok tabung nah mungkin bisa berlaku kepada Yamaha X-Max ini tentunya mesin kalau memungkinkan semoga di upgrade tambahan power dan torsi ya jadi yang sebelumnya memiliki daya maksimum 16,8 kW serta torsi 24,3 Nm mungkin bisa di upgrade lagi pihak Yamaha semoga bisa mendengar mungkin video ini ditonton dan juga komen-komen sobat bikers dibaca dan dijadikan referensi untuk lampu belakang mungkin menurut saya sendiri masih oke okay. tapi di jok nah di jok mungkin bisa direvisi sedikit penambahan jaritan yang lebih sporty untuk bagian windshield mungkin seperti ini bagus kalau diperbolehkan ditambah dengan elektrik ya jadi otomatis tinggal pencet tombol windscreennya naik turun wow boleh juga ya. jadi ibaratnya kalau pendapat saya pribadi dari ban di upgrade lebih besar shockbreaker belakang ditambah tabung itu baru kedua yang ketiga joknya direvisi biar lebih sporty seperti NMAX sekarang lah dengan jaritan yang lebih mewah itu baru ketiga ya power mesin dan torsi berarti itu yang keempat windshield kalau bisa otomatis itu baru kelima ayo apalagi sob juga di bagian kompartemen bagasi mungkin bisa ditambahkan lampu LED yang sangat terang kalau di parkiran gelap atau tempat gelap mungkin akan sangat membantu saat membuka jok ya kalau jok otomatis hmm, mungkin terlalu mewah mungkin harga akan naik jadi menurut saya segitu yang harus di upgrade sobat bikers yang lain ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar sob semoga bisa dijadikan referensi oleh Yamaha mungkin meskipun channel ini masih kecil semoga ya masih bisa dipantau untuk dijadikan referensi ya dari komen-komen atau aspirasi dari sobat biker semua. Silahkan juga tonton video terbaik di akhir video ini. Terima kasih sobat sudah menonton video ini sampai habis. Salam satu aspal.